The King of Fighters 2002. E saudação internauta, seja bem-vindo! E hoje é na roleta! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos! Eu estou jogando desde o KOF 94, se você perdeu os vídeos anteriores é só conferir a playlist correspondente que vai estar aqui no card. E o primeiro match será contra Musicari Warriors. Kagate Queen! Começando por Ralph. Isso, prende ele no canto! Olé! Segura o touro! Toma! É isso aí! Começou bem! Não desse jeito! Isso é boxe, não luta de mulas! É isso aí, o primeiro já foi! E agora, Leona! E aí, tá curtindo o vídeo? Quer que eu traga mais vídeos como esse? Então já sabe, não esqueça do like! Chutão na cara! Isso, prende ela no canto! Toma! Beleza! E agora Clark! Opa! <laughs> Me amarro no boxe da Vanessa. Só chutão. Não! Ah! Larga ela! agora. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Toma! Ah, Vanessa está confirmada para o KOF 15. É isso aí, o primeiro trio já foi. Vamos pro próximo. E agora caiu Atena, Ramon e Ralph. E agora o trio Yagami. Começando por Maturi! Opa! <laughs> Ha! Devolve a magia! Não chega perto não! Haha! e agora, Yori! Opa! Stop! Morena com AIDS. Vai, vai, vai, vai, vai. Toma. Morena com AIDS. Ha, antagonismo aqui não. E agora, vai-se. Obliterar! Beleza! E vamos pro próximo! E agora... Meili, Takuma e Billy! O trio Orochi! Que por sinal estão incríveis no Coffee 15! E aí, quer jogar uma partida? Se quiser jogar uma partida comigo é muito simples, é só acessar o Discord que está na descrição do vídeo e entrar em contato comigo. E não esqueça de deixar seu comentário, lembre-se que eu leio todos os comentários. Ha! Tomara que ele volte no Coffee 15! E agora, Chris! Toma! Vou obliterar! agora! Vai lá, Sailor Moon! Agora que tem vaga no time do Kim, Meili pode voltar. E agora, Cherry! Que tá linda no Coffee 15. vai, vai, vai. Toma! Obliterar! Isso aí! E vamos pro próximo! E caiu pra mim Gorodaimon, Clark e Ramon. E agora o time das garotas. Caiu um timaço pra mim, hein? Começando por mais Tiranui. agora Meili! E olha a Shang Fei ali! O Lin também! Área industrial! E agora, Yuri! Vamos, segura essa mineira! isso? Opa! Pegou! Isso! Beleza! <laughs> Parece três ceguinhos. Vamos lá. E agora, caiu pra mim. Kula, Billy e Yamazaki. E agora o time do K. Vamos lá, Kula! くす相棒野望のためにラウンドワンファイト É hora de esfriar as coisas. Fica frio aí! Não, pro outro lado! E agora quem Dash! <laughs> Ah, toma seu poder de volta! Acabar!

Maldita! Vai dar chicotada na sua mãe! Pegou! Bye bye! <laughs> Beleza! Vamos pro próximo! Here comes a challenger! E caiu Yashiro, Máxima e Shang. Ah, caiu meu salva-fichas na roleta. E agora, Kula! Ah, moleque. Vamos botar pra quebrar. Olê! <laughs> Ah, moleque! É por isso que ele não pode faltar no Coffee 15! E agora o time do Japão! E caiu pra mim Yuri, Jeremy e Blueberry! Começando por Goro Daimon! Vai, vai, vai, vai, vai! Nossa, Yuri mandou bem demais, hein? E agora, Benimaru! Raiko E Isso, esbofeteia! Vai, vai, vai, vai, vai! Oh, beleza! E agora, Tio! E dá-lhe tapa na cara. Hum. Hum. E ó o cara, hein? comunismo aqui não! É isso aí! E agora, vamos para o chefe! E agora caiu na roleta Yuri, Vanessa e outra vez o Salva Fichas! Vamos lá, todo cuidado é pouco! Ladrão! Olé! Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Não! Ah! Maldito! UI. Vamos lá, Vanessa! Opa! Nossa, devolveu a magia! Pra cima dele! Quebra a cara dele! Vai, vai, vai, vai, vai. Toma! Vai, falta um hit! Ah! Droga! É, sobrou no Xangão de novo. Vamos lá, vamos lá. Vai, vai, vai, vai, vai. Maldito. <laughs>